Iepa, txaldeon, Alex txikon naiz eta bungalo txiki bat indet horko mendipuntan, oporrak lasai pasatzeko. Piskat aparte dao, oh, bai, baina mengo lasaitasuna mundiala da. Naturan erdin, moskitoi gabe, txapa mango izun bizilaguni gabe. Ikusten, beida, hor da bungaloa, ta ondon batza txiki bajarriko jot. Ez dakitena da, altura hontan tomateik ateatzeotean. Jako berrekonde galdetu berko jot. Bungaloai internet bakarrik falta zaio, baina gaur etorriko teknikok fibra aptikako kablea botatzea. Gau, sos, txikon honek ezin altzun mundu guztik bezala oporretako apartamentua benidorren eosi. Hau baitala gauzak alperri komplikatzeko gogoa. Ta eskarrak beti eskaierakin jutegea enkargu guztita, bestela bernola pasabar genuen hemendik. Ba listo, bota deuia fibra optikan ditxosozko kablea. Eskerrik asko, majisimos! Ze ondo, ja badaukagu internet, ja ikusi itzake guai bideok.